boa, this one's brave. As alma perdi numa morena, qualquer coisa assim. Não sei se foi teus dois ou teu sorriso. Só sei, baby, que uma por ti E as alma ti. numa morena, qualquer coisa assim. Não sei se foi teus dois ou teu sorriso. Só sei, baby, que uma por ti. sintonia, bora curtir a vida Se toca na minha, com só ficas mais linda Eu me amarro na sua e tu se amarras na minha Então salta para mim, tá? No teu trampolim, vá Nós os dois a mil, tá? Esquece as tuas amigas, só não sorrias tanto Chori, tu és a minha angel e Julia eu me perdi Numa morena, é qualquer coisa assim Não sei se foi dois hoje ou teu sorriso Só sei, baby, que hoje eu me perdi E hoje eu me perdi Numa morena, qualquer coisa assim Não sei se foi dois hoje ou teu sorriso Só sei, baby, que hoje eu me perdi me dejas en y tú Por ti español Yo, yo te creo y mi mundo Entonces dímelo ¿Qué sientes por mí? Por mí <laughs> Oh morena, tu eres linda Eu fico aqui babando bem como Eu fico aqui babando como tu és Linda Hoje eu me perdi Numa morena é qualquer coisa assim Não sei se foste hoje ou teu sorriso Só sei baby que hoje eu me perdi E hoje eu me perdi Numa morena é qualquer coisa assim.